ολοκαύτωμα του Αρκαδίου. Ε, η πρώτη έκθεση έχει παρουσιαστεί στην Κρήτη και η δεύτερη γίνεται εδώ. Ε, αυτό εδώ που βλέπετε το έργο είναι η πυρητιδαποθήκη που μπήκαν τότε ε, 1850 ε, άτομα ε, και ε, αυτός εδώ που βλέπετε, αυτό το κεντρικό πρόσωπο που λεγόταν Γιαμπουδάκης έβαλε ε, στην, εδώ πέρα που είναι ένα βαρέλι, είχε μέσα μπαρούτι και ανατείναξε όλο το, το χώρο εκεί πέρα με, 850 άτομα που ήταν μέσα. Ήταν εθελοθυσία, δηλαδή είχαν αποφασίσει όλοι λόγω του αποκλεισμού από τους Τούρκους να γίνει αυτό το πράγμα. Σήμερα ο χώρος αυτός είναι χώρος προκυνήματος εκεί. Και είναι όπως είναι σήμερα. Αυτό είναι ένα χαρακτικό έργο που υπάρχει εκεί και εγώ το αποθανάτησα με τον δικό μου τρόπο, ε, φτιάχνοντας το χώρο και τον επισκέπτη ο οποίος πηγαίνει εκεί για να δει και να ε, με σεβασμό το χώρο και να ευχαριστήσει αυτούς τους ανθρώπους που σήμερα ε, ε, συντελέσαμε στο να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Εδώ το 2013 ήρθε ο Πατριάρχης Βαθολομαίος ε, στον Ιερό Ναό του Αρκαδίου και πέταξε ένα περιστέρι το οποίο είναι το σύμβολο ειρήνης. Θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτή η κίνηση του Πατριάρχη και ήθελα να την αποθανατήσω αυτό το έργο θα πάει στο φανάρι να αποδοθεί στον Πατριάρχη. Εδώ έχουμε τον εξωτερικό χώρο του Αρκαδίου, που από μέσα είναι το μοναστήρι και το, ε, την και όλα αυτά ε, που υπάρχουν εκεί. Και υπάρχει ένα δέντρο το οποίο πριν ε, σβάνουν ε, οι Τούρκοι μέσα, το χτυπήσανε με εδώ, με βόλη. Αυτό λοιπόν μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα ξεράθηκε. Όμως μετά από 150 χρόνια υπάρχει και για να μας θυμίζει τη βαρβαρότητα του εχθρού. Ότι όχι μόνο τους ανθρώπους αλλά και τα δέντρα και τα φυτά είχαν καταστραφεί εκείνη την εποχή. Εδώ είναι το στεοφυλάκιο ε, που υπάρχει σήμερα και έχει τα κεφάλια όσων μείνανε, όσα κεφάλια μείνανε από τότε μέσα εκεί ε, και είναι σαν ουσιακό χώρο, σαν μαυσολείο ας πούμε. λέει για ποιος. είπατε. Για ποια άνθρωπα. Για, ε, τους ανθρώπους σκοτωθήκανε. Α, σκοτωθήκανε. Ναι, ναι, τότε. ε, εδώ είναι ο Κωστής Γιαβουδάκης λέγεται, αυτός ήταν ο ήρωας, που έβαλε τη φωτιά στην πυρητήρα αποθήκη. Κώστας Ναι. Εδώ βλέπετε μια, ε, μια γυναίκα η οποία ήταν από τις μεγαλύτερες ηρωίδες της εποχής. Ε, αυτή, ε, οι Τούρκοι κατεβάζαν τη σημαία ε, και εκείνη με δική της ε, προσπάθεια πήγαινε πάλι και την ε, αναστήρωνε ε, τη, τη σημαία όταν υπήρχε ας πούμε αναταραχή από τους Τούρκους και τα λοιπά ε, εφοδίαζε όλο τον κόσμο εκεί με τρόφιμα, με βοήθεια, με χίλια δύο πράγματα και δυστυχώς τότε έχασε τρία της παιδιά ε, στον πόλεμο αυτό. Αυτό το σπίτι είναι το, σπίτι του Γιαμπουδάκη, αυτού του πολιτή ε, στην Κρήτη, το οποίο υπάρχει ακόμα, αλλά όχι σε τόσο καλή κατάσταση ό, όσο είναι εδώ. Και εδώ πέρα είναι ναός του Αρκαδίου όπως είναι σήμερα. Ε, λειτουργεί τώρα ή λειτουργεί, μόνο στο μουσείο. Λειτουργεί κανονικά, γίνονται και βαφτίσεις και, και γάμοι ε, και είναι και χώρος μουσιακός χώρος πια. Δηλαδή πηγαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι για να δουν γενικώ το Αρκάδι και όλα αυτά που, τα κτίσματα και τα ιστορικά πούμε, ναι. αντικείμενα εκεί. Μουσείο ναι, ναι. υπάρχει λόγια τεχνική. Βλέπω ότι δουλεύετε με το μέταλλο. Ναι. Λοιπόν, το μέταλλο, αυτά τα, τα έργα που βλέπετε που είναι από μέταλλο, ε, έχουν γίνει με την μέθοδο της διάβρωσης ε, με νητρικό ξύ. Αυτό για να φτάσει στο σημείο να διαβρωθεί, ε, τα σημεία που πρέπει να είναι ανάγλυφα, στο το πούμε, περνάνε με πίσα. Ε, και γιατί πίσα δεν τη διαβρώνει το, το νητρικό οξύ. Μετά μπαίνει μέσα στο νητρικό οξύ, ε, ε, υποχωρεί πολύ από το μέταλλο και μετά όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία υπάρχει ας πούμε η, η συνέχεια της εργασίας στο να μπορεί ε, να, ε, να, να, μπορούμε να, το, να, το, να του δώσουμε τέτοια πατίνα που να πεταχτεί το έργο έξω, δηλαδή να φανεί η διαφορά υψομετρική που έχει για να, ε, και, η φωτο, και η φωτοσκίαση ας το πούμε θα γίνει για να, το έργο να, να πάρει ζωή. Μπορείτε να μου πείτε για, για ποιο λόγο διαλέγετε αυτό το χώρο για την έκθεση σας. Αυτό το χώρο κάπως τυχαίο ήταν να σας πω, δηλαδή είχα μια μαθήτρια τη Λουτμίλα, την Κοντοπούλου, ε, η οποία μου μίλησε για αυτόν τον χώρο και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα να το δω. Και όταν ήρθα και το είδα, ενθουσιάστηκα, γιατί έτσι όπως το είδα, είναι σαν να ήταν η πυρητιδαποθήκη που πήγανε μέσα οι άνθρωποι αυτοί και σκοτωθήκανε. Δηλαδή, ε, ο ίδιος ο χώρος σε υποβάλλει σε μια κατάσταση τέτοια που μπορείς να καταλάβεις πώς νιώσανε αυτοί οι άνθρωποι μπαίνοντα μέσα. Γιατί είναι ένας αποκλεισμό, ας πούμε, επειδή είναι κατακόβες αυτές εδώ. Ε, και η ιστορία όλη το, ε, της κατακόβης ε, ε με εντυπωσίασε και θεώρησα ότι είναι μοναδικός χώρος για να γίνει η έκθεση. Расскажи немножко о своем участии в этой выставке. Как, э, какая твоя, ну, как возникла идея, какая твоя роль? Идея возникла этой зимой, когда я увидела эти замечательные работы Лени Цифаки, побывав у нее в мастерской. Она рассказала мне историю, как возникли эти работы, почему, почему это все. вот. И меня поразила сама идея, что такая трагедия произошла на Крите, что и Россия а, в этом была как бы имела э, участие, сыграла большую роль в восстановлении потом монастыря. И вот такая была идея, что вот сделать эту выставку наших католиков, и афиняне. И узнали об этой трагедии, потому что большинство наших воспитателей греков, я не сомневаюсь, не знают об этой трагедии. Вот Хотелось немножко знать.